Puncha, hermana Claudia Cani, Iquitospi Causani, eh, Cuna, Horas Turi Cleris Mashukuri, Pai Cuna Horas Epidemiaraiku, Iquitospi Causara, causara Pai Pai Liuga, eh, Shukichila Entrevista Paita Rurasha, eh, dich. Teraiku utkala kai e Peru laktapi Nukanci, Pahatung, apu limarka coronas virus raiku Nukanci, nukanchi na kanchi wasiukullapi mana coronavirus manda chimba kuna manda chitu kungapa entonces ñukanchi yoksisa llukshisa kuna marisa kuti wasi wasima shamusa mayllana kanchi pa makita achka yakua i achka achka pasaka kurisa jabonwa y pas lluksina horas churan, churana kanchi ñukanchipa mascarilla niska ama contagiado tukungapa su runakuna shuk ungu manda entonces chari chaywa chari ushanchik ñukanchik charay manda. mana ya pa chimpachi tukun Chimbachi Tucungapa. Entonces Chaitayarisa chari kangunama chari kuindani waukikuna lapupi kawsakuna entonces chari yuyanika ushanchi chasnarasa kishpiringapa